Äh, no nii, tere tulemast kõigile, et äh, tere tulemast äh, koolitusele, veebikoolitus siis Moodle, Moodle'i kursus ühe nädalaga. Et tegemist on nüüd selles mõttes väga uue asjaga, mis, mis idee tekkis meil, ma, ma ei teagi, Anne ja Veronika või, võivad täiendada, et alles sellistel, noh, ma isegi ütleks mitte lähipäevadel, lähitundidel, tundidel nii et see on üles ehitatud praktiliselt kõige muu töö kõrvalt äh, ja väga kiiresti. nii et suur tänu Veronikale ja Annele, kes olid valmis kohe sukelduma, sellepärast et äh, Moodle on üks selline asi, mis on vist teie lemmik. nii et teile see väga meeldib. aga äh, kuidas meil siis see töö hakkab välja nägema? räägin kohe ära ja teie jaoks on nüüd see chatiruum siin all, ma teen selle chatiruumi natukene suuremaks, et siis te näete, näete paremini ja mis siis hakkab toimuma? et kõigepealt see ülesehitus näeb siis välja selline, et meil on olemas kolm veebikohtumist, kus me kasutame sedasama keskkonda Adobe Connecti ja see tähendab siis seda, et sellel veebikohtumisel saate teie kõike küsida meie käest, vajadusel öelda, et vot see ei tööta või teine ei tööta ja me saame lahendusi leida ja kõik need kohtumised siis salvestatakse, neid on võimalik pärast järele vaadata ja mõnes mõttes see veebikohtumine on nüüd nagu selline kohtumine, et kui te oleksite kusagil arvutiklassis, eks ole, ja teil on koolitaja ukse ees, et me oleme teil lihtsalt nüüd veebi teel kättesaadavad. ja lisaks sellele, et on need veebikohtumised, oleme ka loonud siis eraldi Moodle'isse sellise koolituspesa või kursuse, kus on kõik materjalid, mis pidevalt täieneb seal jälge, jällegi olge nüüd heatahtlikud, praegu võib-olla meil on seal veel mõned asjad segi ja nii edasi, sellepärast et me oleme tohutult nüüd panustanud, et me saaksime täna alustada. ja meie unistus või ütleme, meie ootus ja ma arvan, ka teie unistus on see, et koolituse käigus valmib kõigil osalejatel isiklik Moodle'i kursus, millega te saate kohe minna oma õpilaste ette. nii et kõik, mis te täna siin näete ja kuulete, kõige puhul mõelge siis selle peale, et oot-oot-oot, kuidas mina saaks seda oma kursusel kasutada, sest me aitame selle teil kõik üles ehitada. et eh, Veronika ja Anne on eh, superspetsialistid selles osas ja teavad, ma arvan, Moodle'ist kõike, nii et nemad on siis eh, ise väga palju oma õppejõude aidanud. nii, Anne tegi sellise näo, et Moodle'ist ei saa kunagi keegi kõike teada, jah. see tähendab, et tegemist on nii võimsa keskkonnaga, et me saame siin seda avastada lõputult aga kuidas siis see asi läheb, et esimene kohtumine on meil täna, äh, me saame teada, mis asi üldse Moodle on, äh, siis äh, me räägime sellest ka natuke, et milline see hea Moodle'i kursus on, et mõned näited, kuidas siis tegutseda õppijana Moodle'is, te saate siis sellele meie kursusele ja siis me loome ka konto sinna Moodle'i keskkonda. siin on meil abiks ka HITSA sest võib juhtuda, et kõik ei saa päriselt sinna kursusele sisse või ei mäleta oma paroole, ärge muretsege, kõik saavad oma asjad korda. ja siis meil on siin ka üks väike kodutöö teile, aga kodutöö on selline, mis aitab meil siis minna edasi, sest et järgmine kohtumine on meil juba esmaspäeval. see on siis kuusteist null kolm ja jällegi valisime õhtuse aja, et siis, kui tunde ei ole kaheksateist null null kuni üheksateist null null ja siis me hakkame juba niimoodi, et teil igaühel on oma kursus ja me hakkame siis seda teie kursust üles ehitama, et meie näitame, kuidas see asi käib ja teie saate kõike ise siis järele proovida et mis on siis hea ja mis on halb, et kuidas seda kujundada, kuidas seda korraldada, mis asjad on foorumid, jututoad, chat-rum'id ja nii edasi. ja siis ka, kuidas seal siis äh, mugavalt õppematerjale jagada, sest tegelikult Moodle'i abil te lahendate ära kõik selle probleemi, et kui teil on vaja e-õpet läbi viia, siis Moodle'ist täitsa piisab, et sinna kõrvale väga palju enam rohkem pole vajagi, et võib-olla mõni väiksem chatinurk ja ongi kõik, kuigi Anne tõestas mulle, et ka Moodle'is saab edukalt chatida ja kolmas kohtumine on kolmapäeval, äh, kaheksateist null kolm, äh, see on siis kaheksateist null null kuni üheksateist null null ja seal juba siis näidatakse teile natukene siis põhjalikumalt, et kuidas neid erinevaid õpitegevusi luua ja ma arvan, et selleks hetkeks on teil juba selline suur nälg igasuguste põnevate vahendite osas, mis seal Moodle'is on et siis saate juba võib-olla eelnevalt, isegi võib-olla Anne, teeme foorumi, et mida nad tahaksid veel õppida ja mida oma kursusele panna. et siis saame vastavalt sellele valmistuda ja siis saab ka näidata seda, et kuivõrd mugav ja mõnus on Moodle'is läbi viia hindamist. et kui, kui kergesti sealt on võimalik siis pärast kõik need asjad kätte saada ja kuidas te näete täpselt, millal õpilane seal sees on käinud ja millal ta midagi on teinud, nii et seal vaieldada, tehnikaga vaielda ei saa ja äh, meie oleme praegu pannud nüüd niimoodi, et see kolmas kohtumine ongi nagu viimane, aga kuna see kursus on meil veel disainimisel, siis võib-olla me peame ka ühe korra tegema kohtumise veel, kus te saate siis äh, äh, tutvustada ja noh, näidata oma kursuseid ja saab nagu pakkuda nagu sellist personaalsemat abi veel, sellepärast et te osalete koolitusel ja te saate tegelikult ka pärast selle eest täiesti koolitustõendi, nii et HITSA suutis siis väga kiirelt teha äh, Äh, sellise lükke, et arvutada kõik need asjad kokku ja mis meil oli vist lausa üks ainepunkt, jah, et arvestades seda tööde mahtu, arvutasime, arvutasime ja nii ta tuli. nii et äh, kuidas tundub, äh, kas olete ootusärevil või tunnete juba hirmu? <laughs> no võite aga kirjutada chati, sellepärast et meie, meie teie jaoks siin olemas on nii põe, nii väga hea, eks ole, et me oleme täpselt teie sellepärast, et hoida teil kätt ja aidata kõik see asi ära teha nii, väga hea. üks küsimus veel, et tegelikult on meil siin ka inimesi, kes on võib-olla haridustehnoloogid ja kellel on nagu rohkem sellist kogemust nendega, et, et kas mõni on ka selline, kes on ise juba väga palju kursuseid teinud, et on moodlis nagu käpp, et siis me saame endale siin võib-olla mõne abiõpetaja veel, kes võib siis vastavalt chatis ja, ja moodlis pärast teisi aidata, et kas äkki on keegi, kes on, kes on juba palju kursuseid teinud? Mm -hmm. no näete, mõni ütleb, eks ole, et äh, kuidas äh, mugavamaks teha, nii et järelikult kui nippe, siis, äh, siis juba oodatakse nagu edasi jõudnud. ütlen juba ette, et kõik, kelle jaoks Moodle on esimene koht, ta ei ole seal kas käinud või on teinud ühe kursuse prooviks teinud, meie arvestame teiega. et mulle üks õpetaja kirjutas, et kas algtase võib olla, ma ütlesin, et võib nulltase ka olla, et meil on kõik oodatud, et tulge, proovige, teeme midagi lahedat valmis no nii, näete, mõned on kirjutanud, et mõned on teinud ja mõned ütlevad, pole ise teinud, väga hea, te olete õiges kohas, need, kes on teinud, teist me teeme kohe abiõpetajad ja kes ei ole teinud, siis teie saate selle suurepärase võimaluse. nii, aga lähme nüüd edasi ja nüüd tegelikult äh, annan ma sõna Veronikale ja Veronika teeb nüüd sellise ülevaate, et mis asi see Moodle siis õieti on et äh, see, ma arvan, huvitab tegelikult ka neid, kes kursust on teinud, sest me ei ole kunagi päriselt selle peale mõelnud. nii, aga Veronika, oled sa valmis? olen valmis, on mind kuulda? ja väga hästi. super nii, tere ka minu poolt. mina teen väikse sissejuhatuse täna ainult, et räägin pigem teooriast kui praktikast, aga loodan panustada rohkem siis esmaspäeval. et räägin siis kõigepealt, mis asi see Moodle üldse on. Moodle on äh, akronüüm Äh, ühest pikast lohisevast äh, sellisest pealkirjast nagu Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment ehk siis ta on õpihaldussüsteem, täisväärtuslik, kõike on võimalik siin äh, teha, nii õppida, õpetada kui ka kogu õppeprotsessi hallata ja lisaks veel vahetada andmeid teiste süsteemidega. ehk siis tegemist on avatud koodiga tarkvaraga, mida saab igaüks põhimõtteliselt oma serverisse püsti panna ja panna suhtlema oma teiste süsteemidega koolis või asutuses või ükskõik kus et ta on juba olemas aastast kaks tuhat kaks, üsna vana, arendatud Austraaliast ja siiamaani on Austraalias tema selline põhikeskus, et on Office täitsa olemas nüüd. ja Moodle.org on nende põhilehekülg, kus leiab kõikvõimalikku dokumentatsiooni ja juhendeid ja foorumeid, kus lahendatakse nii-öelda hetkeprobleeme, mis Moodle'is esile tulevad. Moodle ei saa samamoodi kunagi valmis, et alati tekib ka seal tõrkeid, sellepärast eh, noh, ka mina ei saa kunagi ja muudlid selgeks ja ma usun, et mitte keegi ei saa. ja, aga noh, põhiasjad me ikka oskame ja kasutan mina isiklikult Moodle'it juba kümme aastat ning äh, millel või kellele ta sobib, ta sobib. Äh, äh, Veronika, osad ütlevad, et nad ei kuule sind, kas, kas teised kuulevad? väga huvitav. mind nad kuulsid. ja mina kuulen ahah, selge ja jälle soovitan, teeme salvestuse, ärge muretsege, logige sisse, logige välja, nii. üksik äh, siis pigem ei kuule. hakib jah, mul on püsiühendus isegi, et ma ei oska öelda. no loodame, et salvestusest saab järelkuulata, kui praegu mingi probleem on. aga ma siis praegu räägin edasi <laughs> et et äh, Moodle sobib äh, pigem vanemale kooliastmele, kui me räägime üldharidusest, et äh, tean, et tehakse Moodle'is ka olümpiaade juba seitsmendas klassis kindlasti. et kuni gümnaasiumini ja ülikoolis on ta ilmselt kõige rohkem levinud programm, et tegelikult, kes gümnaasiumis Moodle'iga alustavad, neil on ülikoolis juba väga lihtne, et konto ka juba olemas, kui me Eestist räägime, et me kasutame kõige ühte ja sama Moodle'it siin enamasti. võib juhtuda, et mõnel koolil on ka oma Moodle et tean ka mõnda sellist kooli, aga funktsionaalsusest nad väga ei erine. et äh, jah, mingid pluginad on, näiteks HVSB plugin või siis veebiseminari plugin, Big Blue Button ei pruugi kõigil olla, et seda saab ise paigaldada ja need kõik on tasuta. et igaüks siis häälestab seda Moodle'it nagu ise tahab. aga täna me siis räägime HITSA Moodle'ist, sest enamus kasutab pigem seda ja see ongi pakutud meil HITSA ehk siis tegelikult ministeeriumi poolt täiesti noh, mitte tasuta, ütleme, et meie ikka ka maksame selle eest natuke konsortsiumi tasu tasu, aga noh, üldiselt õpetajale on see kõik tasuta, et saab kohe hakata kasutama. ja kuidas siis äh, teada saada üldse, kas meie kool on liitunud või ei ole või äh, kui ei ole, et kuidas seda saab äh, teha, siis tuleb kirjutada aadressil moodle at hitsa.ee ja ja siis kirjutada seal kirjas niisugune vabas vormis kiri, et, et soovime kasutada HITSA Moodle'it ja meie kooli vastutav isik ehk siis tulevane kategooria haldur, kes hakkab kursuseid looma seal kooli juures, on siis see ja see inimene ehk siis peab olema valitud see isik. enamasti on see haridustehnoloog, kui koolis ei ole haridustehnoloogi, siis tuleb valida selline pädev inimene, kes saaks seal Moodle'is hakkama ja, ja siis aitaks ka õpetajaid koha peal äh, hakkama saada nii, et äh, sellega on siis vist selge, vahepeal ei ole küsimusi. Äh, nüüd lähme edasi, et HITSA Moodle asub siis aadressil moodle.hitsa.ee ja väga paljudel teist on kindlasti seal juba konto olemas. juhul, kui teil ei ole kontot, siis see tuleb luua, et avalehel ongi paremal pool selline aknakene teil võite kohe minna vaatama, kes tahab, äh, võite proovida sisse logida. Äh, asi on selles, et HITSA Moodle'is saab olla ainult üks konto, et sellepärast ma palungi teil veenduda, et kindlasti, et teil, et kui teil on see, et, et tasub see kuidagi meelde tuletada, isegi kui te parooli ei mäleta, sest teist ei saa luua. et see on seotud teie isikukoodiga et ta ei lase teil sama isikukoodi teist korda sisse <laughs> trükkida. seda saab teha niimoodi, et kui te näiteks parooliga sisse ei saa, võite proovida ID-kaardiga et kui saate sisse, järelikult on konto olemas, kui te ei saa sisse, siis teil ei ole kontot. Moodle'is on selline loogika, et ennem te loote konto nii-öelda kasutajanime ja parooliga ja pärast te saate käia seal juba ükskõik millise nendest eh, kõikidest meetoditest, kas ID-kaart, mobiil-ID, kellel on taadi ühendus, neid on vähe, siis taadiga või kes on eh, hari-ID kasutanud, siis sellega saab ka aga ennem peab ikka päris konto looma, et siis kaks varianti, et proovite sisse logida. Äh, kui ei õnnestu, proovite, siin on teine link, parool ununenud linki näiteks. Äh, sellega on nii, et sisestate oma e-posti ja teile tuleb kiri, kus on kirjas teie kasutajanimi ja parooli, siis teete uue. et, et siis proovite selle variandi läbi ja kui kohe üldse kuidagimoodi ei saa, siis kirjutate jälle moodle at hitsa.ee ja nemad siis aitavad teid, sest äh, nendel on ainukesena see õigus kontosid hallata. nii, see on nüüd arusaadav, jah? et proovige ühesõnaga sisse logida. Äh, ma praegu siis login ka võib-olla sisse, et siis vaatame koos, mida me seal Moodle'is äh, näeme esimese asjana, et see sisse logimine, minu kogemus näitab, et äh, võtab päris palju aega nendel just, kes ei mäleta parooli ja kellel <laughs> tuleb midagi uut teha. et sellepärast ma korraks lähen välja ja näitan päris Moodle'it. nii, loodetavasti on nüüd näha. selle alla ja login ise sisse. nii, mul läks valesti, no vot. sain sisse, mul läks nüüd hästi. Äh, õpilastel äh, ei ole see väga keeruline Äh, enamasti minu kogemus ütleb, et äh, noh, kontodega ja et äh, kui on õpilasel samamoodi kaks kontot, siis on probleem, et nad tulevad gümnaasiumist, neil on see konto tegelikult olemas ja siis hakkavad ülikoolis uue konto tegema, et tegelikult ei ole vaja. kõlbab üks ja seesama konto, meiliaadress tuleb ära vahetada lihtsalt, et võib-olla pigem need probleemid on olnud aga jah, ja õppijatele me oleme, ma olen näiteks ka olümpiaadide tarbeks loonud õppijatele eraldi juhendid, et see step by step nii-öelda samm-sammult, ma võin neid ka jagada teile, et kui te tahate oma õppijatele jagada, et Moodle konto loomine, väga lihtne step by step juhend õppijatele. et äh, siis seda saame ka kursusele püsti panna just õpilaste jaoks, et te saate jällegi ise jagada. nii sees, paljud on siis sees, väga hea. nüüd me satume töölauale, kui me siia sisse logitud oleme ja mis me töölaual näeme, see võib mõneti erineda, need plokid, et mil, kellel on kursuste otsing üleval, kellel on all, et see töölaud on tegelikult teie enda kujundada, vaikimised on mingi layout äh, antud, aga siin paremalt te näete luba muutmise nuppu ja selle abil te saate neid asju siin lohistada sellesse järjekorda või paremalt vasakule, vasakult paremale, nii nagu ise soovite, et, et võite seda otsingukasti alla või üles lohistada siit selle sellest nii-öelda kahe noolega ikoonist ja nii edasi ja siis salvestate. et sellepärast ma ütlengi, et see väljanägemine ei pruugi olla kõigil ühtemoodi. Äh, nüüd, äh, mis veel? Äh, vasakul pool te näete siis, äh, kui teil on kursuseid, milles olete osalenud, kas õpetajana või õppijana, vahet ei ole, on siin mõned loetletud. siia kuvatakse need kursused, mis teil hetkel jooksevad äh, ehk siis hetkel toimuvad. keskel näete te neid kursuseid, Äh, kõiki kursuseid vaikimisi siis hetkel toimuvad, aga te saate neid sorteerida siis kas tulevaste, varasemate või, või muud moodi saate neid siin tähistada näiteks tärniga, et esile tuua ja siis selle järgi sorteerida. mul nüüd kadus äh, see otsing siia paremale, toon siia tagasi. nii, ja paremal pool on siis äh, vaikimisi vist olemas, et plokid minu koolid ma korraga saan olla, siis see on HITSA Moodle'i piires, aga ma saan olla siis mitmes koolis, see tähendab seda, et mul on kursused erinevates koolides, konto on ikka üks, et see tihti ajab segadusse ka õppijaid, et miks mul siin mitu kooli on, ma õpin ju praegu siin koolis, et see on seotud kursustega, mitte teie profiiliga. ehk siis profiili andmed on alati noh, üks ja seesama, et, et lihtsalt see, mis kursused, kus asuvad, see kuvatakse teile siia ja teie olete siis sellel kursusel osalejana kirjas. nüüd, kus te õpite, on eraldi välja toodud ja kus te õpetate, kui teil on, siis see on siin eraldi. või siis nad hakkavad teile sinna tekkima. nüüd, kuidas kursustele pääseb? Äh, väga lihtsasti äh, on siis selleks olemas äh, kursuste otsing nii ka õpilased, õpetajad teevad tihti samamoodi, et te teate kursuse pealkirja, hakkate lihtsalt midagi otsima ja tekib mingi aja pärast kursuste loetelu, võib täispealkirja järgi otsida, võib siis äh, midagi muud ja kui te klõpsate selle kursuse peale, et see on nüüd see õige kursus, kuhu ma tahan registreeruda, siis avanebki registreerimise aken. enamus kursuseid on kaitstud võtmega, mida jagab teile õpetaja. et sisestate selle võtme ja registreerute kursusele ja kui te kursusele juba sisse saate, ma praegu näitan teist kursust, siis te juba näete seda kursuse vaadet. et ma rohkem täna vist ei räägiks igaks juhuks. et te lähete praegu ise ka samamoodi sinna kursustele mm.. kuidas ma seda esitlust nüüd tagasi saan? ei tea, jah, siin aidatakse, aga on teil praegu midagi küsida, et kas on probleemid sisselogimisega? Eh, hetkel veel mitte, me veel ei lähe kursusele, aga kohe Annega vist lähete mm. -hmm et kui sisse logimise koha pealt probleeme ei ole, et, et siis ma kohtun teiega esmaspäeval, aga Moodle'i kursusel suhtleme, et loodetavasti on meil seal foorum juba püsti pandud suhtlemiseks. et siis kohtume. aitäh teile. nii ja nüüd siis aitäh Veronikale, Veronika peab kiirelt täna jooksma aga nüüd on siis Moodle'i üle näidatud ja ütlen veel kord, et rahu, et osad eh, lugesid, et issake, et kõik said juba sisse ja mina ei saanud, see ei olnud üldse veel planeeritud. Need, kes, ehm, eh, need, kes siis eh, on juba vanad kasutajad, nemad said proovida, teistega me jõuame. et oluline on see, et me saime praegu teada, mis asi on Moodle, kuidas see välja näeb, kuidas seal see avavaade on ja nüüd oleks tegelikult hea minna edasi ja siin on mõned slaidid ka täpselt sellest, millest siis äh, Veronika rääkis ja ütlen veel kord siis, et slaidid pärast on ka teiega ilusti jagatud äh, seal Moodle'i keskkonnas, kuhu me läheme. ja äh, nüüd siis annan sõna Annele ja Anne alustab nüüd sellega, et ta natukene näitab, milline see kursus üldse on. et kuna teie hakkate ju ka tegema oma kursust, siis ju kõige toredam on öö, see, et me näeksime mingeid häid äh, eeskujusid, nii et ma loodan, Anne, sa oled oma need parimad, äh, parimad kursused meile välja otsinud, on nii? kas just parimad, aga need, mida võib äh, teistele julgelt näidata, et tegelikult on veel väga häid kursusi, aga seal on ka teised õpetajad sees ja seetõttu ka siis avalikuks selliseks jagamiseks mul õigust ei ole et kõik õpetajad kipuvad tihti ikkagi olema natuke tagasihoidlikud nii et mitte kõik, vabandust, aga enamik õpetajaid. aga nüüd ma võtaks ka selles suhtes ekraani jagamise üle. mul praegu pole seda märki, et ma saan ekraani üle võtta. nii ja seesama esitlus, mis siis ka tuleb eh, hiljem sinna Moodle'i kursusele siis siin on praegu kaks kursust, mida ma näitaksin. üks on siis see digi abc kursus, mis on siis eh, meie õpetajatele konkreetselt ehk siis Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajatele loodud. et algus on digi abc minu koolis kursuselt ja siin siis on ka just seesama informatsioon alati kursusel, et eh, mis see kursuse sisu on et antud hetkel maht muutub, maht sõltub sellest, kui palju õppija suudab omandada ja siin siis eh, on kasutatud grid formaati. ehk näiteks tänagi oli mul siis e-õppepäevade jaoks eraldi suhtluskanalite digitund ning eh, need on ka siis siit kättesaadavad nii, ma võtan siit sellesama esituse uuesti tagasi. E, tegelikult äh, ma näitaks siis äh, selliseid kahte kursusi, mis, äh, millele saate ka pärast hiljem ise ligi pääseda ja siin on Moodle'is on ka see võimalus, et mitte ainult ei jaga materjale, ei otsusta materjale, kuidas te jagate, vaid teil on ka võimalus otsustada, kes ja kuidas teie kursusele ligi pääseb. et eh, teie pääsete täna kursusele ligi kui õppijad, ise hakkate looma kursust kui õpetaja ning peale selle te saate vaadata ühte kursust kui vaatleja. olgu siinjuures öeldud, et see kursus on poolik ja ta on tehtud jällegi eelkõige mõeldes Tartu Kutserduskeskuse õpetajatele, aga siin saab samamoodi vaadata, milline võiks välja näha kursus. antud kursus on siis teemade formaadis. ning äh, päris õppijatega, see on siis õpilastega eelkõige, et kui eelmised on õpetajatele mõeldud siis eh, pärisõppijatega on näiteks praktilise keemia kursus, et siin ma võin siis natukene juba rääkida rohkem, milline peaks välja nägema kursus, mida te õppijatele jagate. et kindlasti peaks olema kursusel selline sõbralik tervitus ja hästi lühidalt, mis neid ees ootab. samuti peaks olema andmed teie, eh, kuidas teiega kontakti saada ja juba nüüd need plokid, mida te lisaks lisate, et see on nüüd äh, teie vaba valikul. nii, aga nüüd siis veel, mis siin näha on, ongi, et äh, foorumid kindlasti on kursusel teretulnud ja kindlasti peaks olema ka kursuse täistutvustus, see, mis on mõeldud õppijatele ehk kuid mida nad peavad tegema, et seda hinnet korda saada. soovitav on lisada õpijuhised igale poole, väikene tutvustus üksteisega ja ka siin ma olen kasutanud grid formaati ja eh, põhjus ongi selles, et siis on kõik need teemad ja pealkirjad üheskoos, et ühtepidi on õppijal ka lihtsam orienteeruda ning eh, kui ma nüüd tahaks näha, eh, kuidas õppijad seda näevad, siis eh, ma saan alati aktiveerida rolli ja ütlengi, et ma vaatan kui õppija kursust, siis ma näen vähem, sest mõned asjad on peidus. et õpetaja rollis ma näen rohkem, õppija rollis aga veidikene vähem hingamistest ja tagasisidest, sellest ma antud hetkel täna ei räägi, see on meil edaspidine teema. aga nüüd siin on veel siis, kui ma slaididelt edasi lähen, siis tulebki, et kuidas Moodle'isse registreeruda, selline väikene juhend ja enne kui me asume tööle, et eh, kas järsku on mõned küsimused, aga nüüd ma siit praegu välju. nii, võtame tagasi stop sharing. et äh, jälle ei kuule, vot kui ma jagasin ekraani, siis ma ei näinudki seda chati osa nii, tegelikult vist osad jälle kuulevad ja osad ei kuule, nii et siis me olemegi teinud sellise väikse peatuse äh, sealjuures. et äh, nii, ja äh, nüüd äh, me läheme siis seda teed, et äh, me teeme praegu, kuna see Moodle'ist on nüüd ülevaade olemas, äh, te teate, mis asi Moodle on, te olete näinud ühte kursust ja nagu te näete või kui te nägite, siis seal oli juba selline väga suur selline äh, noh, võimaluste palett, eks ole, mida teha, siis nüüd me teeme sellise asja, et äh, ma panen praegu salvestuse kinni ja me läheme nüüd natukene selliseks siis mitteametlikuks, et me hakkame rääkima konkreetselt sellest, kuidas te saate nüüd sinna Moodle'i kursusele ja salvestus läheb siis kinni sellepärast, et siis, äh, sest et see edasine äh, teema on juba seotud konkreetselt selle koolitusega aga see salvestus, mis me tegime, selle me paneme pärast üles HITSA Moodle'isse ja seda võivad kõik vabalt vaadata, sest see on selline Moodle'i ülevaade. ma täpsustuseks ütlen aga... nii palju, et siin on küsimus ka, et, et kui ta on tutvus kasutajad, kas see kursus peab olema töölaual. töölauale ilmub kursus alles siis, kui te olete sinna registreerinud ja ma rõhutan veel, et mina ega ükski teine õpetaja ei saa mitte kedagi kursusele lisada, vaid kõik peavad ise kursusele registreerima. et Äh, samamoodi kui teie lõpuks oma kursuse teete, siis teie peate kutsuma õppijaid sinna, teie ise õppijaid sinna lisada ei saa. et senikaua, kuni. jah, <laughs> ja, ja, ja sellest. kuni me võtit pole andnud, teie kursusele ei saa. muidugi. just et sellest muidugi, et kuidas te õppijad sinna kutsute ja nii edasi, et sellest me juba läheme juba esmaspäeval edasi, sellepärast et me proovime ka minna väikeste sammudega, et paremini siis äh, jõuda.